Quando tu dá zoom, ele, parece um olho. Gente, antes de vo vo vocês verem o vídeo de hoje, vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal e dar um joinha também. Hoje a gente vai falar sobre o meu assunto preferido, comida. A minha comida favorita é estrogonofe, que dá pra botar um, um montão de negócio na comida. Aí eu gosto muito. Eu já botei o molho na, uma vez, tá muito gostoso. É estrogonofe, frango, batata palha, arroz e feijão. Eu também adoro ovo frito, é, estrogonofe, peixe, é, estrogonofe e miojo. Estrogonofe. Eu gosto do hambúrguer feliz, porque tem um hambúrguer lá que ele é muito antigo, é, é, é só pra criança, eu sou uma criança. O que, que você mais gosta no, no lanche do McDonald's? O pão, o queijo, o ketchup, a carne e o estrogonofe. Eu até gosto de batata crocante salgada, que é bom o estrogonofe. Tá me dando até fome, porque eu não almocei ainda. Mãe, tô com fome! <laughs> Pai, a gente pode ir no McDonald's hoje? Nope. Por quê? Perdeu o foco. Gente, dá um gostei no vídeo, por favor. Aqui, ó. Não, não é do lado, é aqui, ó. É aqui? É.